준미야 준미야 준미야 준미야 준미야 Can you come through? 자제보다 <laughs> 아 Betsy, e 谁？是谁？我怕记住。Exactly. Exactly. on my shoulder 你别笑。

Thank you.